Tu as pleuré Oh. Et les autres Ils vont bien Euh, je sais pas. Ça fait du monde. Et j'en connais en gros 50. Ah, mais attends. Tu parlais des ninjas Je sais pas. Je crois que Cole et Kyle étaient seulement à quelques rues d'ici. Alors allons-y. En fait, il veut pas aller chercher le robot. On va me donner un bonhomme. Chapitre 6 déjà, on avance vite. Hein. Je suis déjà en fait. Non, attends, c'est là. La ville est en danger. Ah bah j'aimerais bien qu'on finisse l'histoire en fait. Bah vas-y, on avance dans l'histoire. Est-ce que Trouvons les... Attends, pas plutôt... Hein. Toi t'as avancé à Ok. Faut aller vers le mur là. Le mur, mais quel mur Ouais, je suis... Ah, toi, t'as dit maintenant J'ai le jeu là, c'est qui C'est Jay Ouais, Jay Go. Jay, ouais, mais tu sais très bien qu'il faut aussi prendre des pièces bleues pour être plus fort. Il faut prendre des pièces aussi mon nom De toute façon, on fait comme d'habitude, on va faire l'histoire. Toi, besoin dans l'histoire, moi je continue à prendre des pièces de partout tant que je peux petit, petit, petit, petit, petit, Tu l'as vu le mur où faut monter Ouais, je l'ai vu en fait. C'est... allez, on y va. C'est la fin. J'ai perdu. Je tombé en fait. Oh bon. Soyez sympa. Arrêtez de me surprendre. Soyez sympa. Arrêtez de me euh, Ok, alors Garmadon, mais t'appelles le petit dernier monstre. Ouais, C'est pas l'air furieux Tu ne serais pas si tu bossais pour Garmadon. Bossais pour Garmadid. Alors, qu'est-ce que c'est ça déjà. Je lève, tire un peu, c'est tout mignon. Ah bah, tire un peu, là, qui joue comme ça. Ah ouais, c'est pas dit, et puis 20 fois, oh là là, tu fais un combat de maître là, toi. Ok, Après ah, bah, j'ai fait, j'ai fait le truc du moins piquant. Ah ouais La technique. Ça ah, a bien marché Ouais, trop. En fait, il faut que tu appuies plein de fois sur Y, puisque long il soit complètement fait. Après, t'as un truc, t'as une attaque forte. Aïe, euh, qui, waouh, un 50 gérer les attaques, toi. Mm -hmm. On essayer de trouver des pièces. On a trouvé, moi. Bling, bling, bling. Salut, mon pote. C'est pas. ça va nous donner des petites pièces. Bah, vas-y, fonce. Ah ouais, c'est vrai. Elle, s'accroche à nous. Aïe. pas tout, je sais pas. Je... Voir recommencer punaise, oh, c'est pas rigolo. <laughs> Mais quand même, je peux recommencer. On est les aimants pièces, papa. Ça te va comme nom Les aimants pièces ah, trop tard. Bon, on s'en fiche. On va aller où en face. Oh. Non, là on repasse en arrière. Non, faut aller en face là. Non, faut aller par là. Justement. Sérieusement, ah, combien de temps on peut résister devant une tyrolienne ouais, je peux. Ouais, je peux 20 secondes, sur René. Tu peux venir 20 secondes, toi Ouais. ah, c'est pas très cher, mais c'est ouf. Ouais, je suis ici, moi, déjà. Je sais, je suis passé mon cœur déjà. Je sais pas où tu... Je Je suis un petit peu plus loin. Je suis un ninja. Ouh là je suis descendu sur une tyrolienne moi aussi. Non Aidez-moi Le cockpit est bloqué et je peux pas bouger. On s'en occupe, Paul Bouge pas de toi là, pourtant, mon ami. Euh, Ça se part en bas là-bas, l'échelle rose là-bas que j'ai fait tomber. Ah, bien vu, papa Bien vu Vas-y mon pote, il y a un truc à débloquer là-bas au fond. Je pense que tu peux le faire ça. C'est toi ou C'est Signia alors. Attends. Non, c'est cool, c'est cool. Comment tu l'as fait C'est cool en fait. Ah, ouais, Justement, si vous pouvez trouver Si jamais tu te sens de m'aider, Je sens. Et gauche, là. Allez, Allez, allez, viens avec moi, je pousse. J'ai entendu le message. Ah, bah Mais tu à gauche, nous c'est Papa, tu vas te, Ah, tu sais qu'une fois sur le mur, il colle et après, plus pour... Euh... pas face au mur, tu vas pas être en face du mur. Alors, pour un jeu vidéo, quand ça marche pas une fois, mon amour, faut pas insister. Voilà, ça marche pas, faut se déplacer. Non, t'es au même endroit, mon gars. Je te déplace. Il euh, faut que je me déplace. Voilà. Ah oui, c'est Non, non. Non. Ah, ah, ah. Alors c'est qui le boss C'est pas toi. Hein. Tout le monde va bien Oh, je suis pas le boss boss. Moi, je suis le boss. Il a l'air bloqué. Essayons de le rejoindre. Oh on a connu. Moi, je vais être Cognito. Ah, euh, j'espère que je suis cool en fait. Ce type a l'air Tu ne serais pas si tu bossais pour garder. Yeah, je suis cool, je suis cool. Je suis je suis cooli Attends. Oui, Alors, faut aller où, Bah tiens, prends cool pour aller taper maintenant, en bas. Oh ouais. Non, non, sur l'échelle rose. Ah, encore une fois sur l'échelle rose en fait. Oh, mais t'es où l'échelle rose Bah t'es là. Je colle Maya, je, je colle le boss. Arrête de Ok. Mais je miaule pas comme un Comme un chat. Voilà. Je miaule. Je miaule comme un boss. Et eh, papa, tu m'as tapé. Hein. Oui. Yes, je suis passé avant toi. Et oh, oh, une voiture, une voiture. Super. Cool. Des camions. C'est le robot de crotte. Ah bah non, tu parle pas des camions. Tu t'en voudras plus tard. Pour le moment, il faut survivre. Ouais. Attention Ils oh. tout sur la Attends, mais papa on va monter dans le camion, ça va aller, ça va être plus rapide. D'abord, hein. on va s'occuper d'eux, je crois. Ouais, mais moi, je vais tous les écraser, hein, quand même. Je suis plus cool avec ma voiture. Camion, camion. Ok, je suis encore une fois. Je vais être colis, parce que là, je vais être maillée. Papa, il n'aime pas les croquis. Attends, mais papa, je peux pas les écraser en fait. Euh, non. Pas la peine. Maillé Mais je tu tuer le bébé. Oh Non Pas le camion ok. On est en train de construire un camion encore plus cool là-bas. Un camion mitrailleuse, vas-y. Euh, non, c'est Jet. Tu veux Jet Euh, ouais, je veux bien en fait. Attends, c'est où en fait, ça. Allez Ok. Allez, le camion mitrailleur Il est ici, le camion mitrailleur. Oh. Ouais Ouais, non, c'est un camion crochet Remorque Ah ouais Et puis, comme ça, le... Oh, trop bien vu Oh, trop bien vu en plus Bien joué, mon fils. Non C'est toi qui l'as construit, donc toi, bien joué Et par contre, c'est moi qui a fait le boulot. C'est moi qui a fait le boulot, quand même. C'est moi qui l'a fait tourner, quand même. Donc aussi, bravo pour moi. Aussi pour ma défaite. Bravo Attends, mais là où on passe, hein Parce que... Ah pas, j'arrive J'y arrive, moi aussi vois Avec toi Je vois des glaces Je vois des trucs à éclater au marteau B Ninja ah Ouais Ouais Attends, je m'occupe des boss Tiens, je m'occupe des boss à Cherchons dans l'usine. Des bons en fait, je voulais dire. Hein. Ah ouais, t'as bien la Ouais. Cherchons dans l'usine de glace. Oh là. On trouvera peut-être des extincteurs. Ah, Attends. Bonne idée. Où il est le bain Là, il y a un truc à faire. Ah, c'est moi. Oh, ouais, c'est toi. Ah Attends. ils me disent que j'ai qu'une. Il me faut deux épées, j'en ai qu'une moi, non C'est qu'elle qui a deux épées, non T'es en haut, je suis en haut. Il y a une machine en haut, faut cool tout en haut, tu dis. Ok, donc attends. qu'attends. que moi, je suis, euh, je suis pas très bon. C'est bon, j'ai pas Ah, oui. Ah, de l'eau J'espérais que ce serait de la glace. Vers où on construit le tuyau. Essayons vers la droite pour voir. Oui, c'est ça d'abord. Ouais, tu déjà fait. Attends, peut-être que c'est ça. Euh, je crois, ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Il s'est passé quelque chose. Essayons vers la gauche. Casse le tuyau. Oh, une, brique Ça aussi, c'est bien. Tu vas aller chercher Ah Ouais, c'est en bas ou en haut En bas, là. Euh... Ça monte. Monte. Monte, monte, monte, monte, monte. Tu vois où je suis là, où il y a Cole Ouais. tu descends où il y a Cole. Je descends où, il y Devant Cole, ouais. Et là, un peu par là. Ah, elle est là, voilà. Donc, faut taper dessus, non Non, c'est l'eau dorée, il faut. C'est quoi L'eau dorée. Pas d'eau dorée. Ouais. Mais non, faut la caresser, tu vois, je l'ai cassée, c'est y on remonte après. Alors on recommence. Là on doit recommencer. Hein. Non mais comment t'as fait toi Moi j'ai fait quoi Bah comment t'as fait ça Moi je dois recommencer du début. Ah bah non parce que j'ai échelle dorée. Ça va me coûter grand chose. Hein. Parce que sinon, euh, ça va me coûter une fortune. Eh bien, espérons que la gauche ou la droite. Ah, ça fuit partout. Kay, on l'a sauvé. Oh Merci. Et on a sauvegardé. Est-ce que ça va, Kai Ouais. Sauf qu'un chat géant a détruit mon robot. Voilà. Attends, je viens. Sauf si niveau est Si hmm, le niveau est terminé, on arrête. Qu'est-ce qu'on attend juste un point de sauvegarde, on continue. Euh, je... yes Ouais. Ouais, tu choisis ce que tu veux. parle oh, que les caisses là. Oh, quand même, moi, j'aimerais bien même le cœur. Vas-y. Ça fait quoi Ça te redonne de la vie. Ah yeah Vas-y. Bien Bien pour, l'abeille piqueuse. Voler la force vitale d'un adversaire lorsqu'il tombe pour restaurer vos cœurs. Ah, c'est-à-dire que quand ils tombent, on peut avoir, on va, on peut avoir un cœur, c'est ça Cool. On peut leur voler leur énergie. Ah, on peut leur voler. Ah, Je sais pas ça répète, j'ai pas compris pourquoi. Là, c'est deux épées. Non, pas par ici. Enfin non, pas par ici, bah par où Les deux épées, ils sont là. Ah bah c'est Kyle, vas-y Kyle. Kyle. il nous faut tes talents. Ah oui, c'est Kyle qui a des épées. je Et là C'est qui ça Euh... Appuie sur... Ah C'est pas Lloyd Si, ça doit être Lloyd. C'était Lloyd. Non, c'était Liloid. Lloyd. Là, là, il a c'est là, là oui. Comment Je sais pas. Salut un poisson à manger. On Encore le piranha. On va dans la même direction. Et le chat. yes. Ah, il a écrasé traction. Oui, il l'a écrasé. Merci le chat. Tout ira bien. Merci le chat quand même, c'est un petit peu notre, petit peu notre ami par contre. Ouais, il est un peu en train de la vie quand même. Hein. Ok, c'est vrai que c'est un chien plus notre ennemi que notre ami. C'est un peu euh, une galère ça. Ouais. Le galère chat. on va l'appeler. Oh non elle sort. c'est un galère galère Formation. Une galère chaud. Un galérien aussi. Parce que t'as un frère, Confiance. chien. Un galérien. Un galérien. On tu va ou j'y vais J'y vais. Vas-y. Oh là là. Quoi Je suis tombé. Alors. Ah Et toi Et on peut pas monter là Euh si. Ah bah Oh va oh, là-haut. Oh, oh. Mais où, où t'es où Ah, faut sauter en face après, ok. Oh, t'es monté là. Ok. T'es monté par ici, j'ai compris. Ah, ah. Bam, bam, éclatage d'ennemis là. Éclatage Mais attends. You <coughs> Ah, ok. On peut changer de ninja comme les autres euh, jeux, là, en appuyant sur... Euh, B. Y. Papa Oui, mon ange. J'ai trouvé un maintenant, comment on Comme les jeux Marvel et Batman, en fait, on peut changer de bonhomme. Quand il y en a plusieurs. Avant, on pouvait pas, il y en avait deux, c'était normal. pas. Je préfère encore euh, m'attendre. Comme ça, euh, comme ça, je vais jusqu'à toi. Vas-y, viens. Mais je peux pas. Bah, change de bonhomme. Il va bien avoir un bonhomme qui est vers moi, non Ah, pas de bonhomme vers toi. Bah, prends la Lloyd. Bah, si, t'es en face de moi, ça y est. Ah, parce qu'en fait, on pouvait passer dans la terre. En fait, on a fait connais pas de la tête. Non, je Là, je suis coco. Bien, dans cacaille. Tu que j'ai mis deux. Allez, en avance. Cacaille. La porte est cassée. Toute la ville est cassée. Allez, en avance. C'est pas trop le moment. Je ne sais pas où t'es, cacaille. Cassé. Pour mieux sais pas où t'es, Liloïde. Vas-y, Jay. La Lloyd, je ne sais pas où t'es, la Lloyd. Dieu, il a dit, il faut y être devant le Dieu, là. Ok, je vais être Dieu, Dieu. Je vais être Dieu, Parce que je suis Dieu, Dieu, là. Je suis Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu. ton tournez, tourne tournez, tournez, tournez, tournez, tournez. Il y a un truc là-haut à récupérer, là. Je sais pas comment on monte. Et eh bah ben, moi, je m'en fiche. Cible en vue. Descente amorcée. Ah, attends, attends, il y a des... les ninjas Karma doit déjà gagné Pas du tout. Pas tant qu'on tiendra encore debout. Plus pour très longtemps. on n'a pas Zen, on sera plus tard, à revenir. On reviendra quand on aura fini le jeu. on reviendra plus être on verra. On ne sait pas, peut-être qu'on reviendra jamais reviendra ou pas. <laughs> On continue. Comme Kamek. Euh, la plus grande machin du monde ou pas. Ou pas. Donc le Lloyd en fait. Ça euh, donne le Lloyd La Lloyd. Non, la Lloyd. là et là, des deux côtés. Gauche, droite. Et où là Non, bah, droite, donc gauche, droite. Euh, non, en haut. Cette porte aussi est cassée. Ah, j'y j'arrive. j'y Attends, t'es avec là Euh, ouais, je suis mais T'es où mon loup Ah, mais non, en bas en fait, en bas. Je me... J'ai fait une bêtise. Euh, t'ai mal dit en fait. J'ai besoin de. J'ai besoin de l'oloid en fait. Bah, prends-le. Il faut rejoindre. Ah, bah, ok. il faut aussi Hein. Là, il faut aussi J. Bah, prends J. Ah, fallait qu'on soit de l'autre côté aussi. Ouais, j'ai mis l'électricité, mon loup. Viens pas Nouvel objectif sur les ailes. On dirait qu'il perd du liquide de refroidissement. Elle prend les aura tous, je pense. Je prends ceci. Allez, on non, Il nous manque une On devrait essayer de la faire fondre. Euh, mettre en haut, je sais pas sur Non, en fait, on a d'abord sauvé tout, homme, euh, tout, homme, euh, toute l'équipe. Ninjago. Ah, il faut Kakai. Non, il faut Lloyd. Il faut Lloyd. Il faut la Aïe, mais je sais pas, je sais pas si je dois t'occuper pour le Parce Ok. Hey, eh, yeah. Moi, je me fais électrocuter, regarde. Feu d'artifice géant. Fais électrocuter Euh, ne faites pas ça chez vous. Cool. Trop cool. Vas-y, tape cool. Non, je dois pas taper cool. Non, mais appelle cool. Bah, je vais l'appeler bah, je l'ai appelé au papa. Boum mon C'est Une fusée Je suis désolée, Zen, en fait. Mais je posais ton petit vaisseau. Bah, c'est pas grave, le principal, c'est de sauver. Maintenant, faut qu'on sauve Nia, il y a écrit. Ouais. Ok. Trouve ma sœur. Ok, y Je le veux, je le veux, Il n'y aura pas Maître ou. il y aura Nia, mais il n'y aura pas Maître ou. après. ce comme je t'ai dit. Bravo, c'est intelligent. Zen, Zen, Zen, Zen, Oh ma soeur, oh ma soeur Mia. Parce que la soeur Mia en fait, c'est sa soeur de Kai, donc tu va dire ma soeur Mia. Le robot de Mia est par là Zen, tu peux toucher ce verrou sur la porte Mais pas. Ah non, mais colle, sérieux. Ah, voilà, c'est déverrouillé. Attrapez-la. Hé, les gars, là-haut. On arrive. On dirait qu'il perd du liquide de refroidissement. Hé, les gars, ne vous occupez pas de moi. Je prends le presse. Je ah, t'empresse. On devrait essayer de la faire fondre. C'est bizarre ça peut temps presse, papa, j'ai dit. Ah, vas-y, vas-y, on y va. Je sais pas où faut aller, on y va. Ah, sûrement un chemin. Hein. C'est évident qu'il y a un chemin. Ah, il faut prendre Zen pour casser. Euh, ah Ah oui Avec une flèche là, tirer sur le rayon là. Attends, mon truc de... je te vois pas en fait. Euh, il y a vers la flèche là-bas, mon ange. Ah, je sais en fait où c'est. Regarde, tu me vois là maintenant, je suis derrière toi. Derrière. Bouge pas, je me viens devant toi. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Tu me vois la ninja rouge Viens. Ok. Un peu à gauche. Un peu à gauche. Ok, t'es vers. Euh, Stop, on s'arrête où je suis là. Et avec une flèche là, tu tires dans le rayon vert là-haut, à gauche, regarde, à gauche là. Tu vois le rayon vert, à gauche, à gauche. Là, essaies de tirer là-dedans avec une flèche. Avance un peu s'il faut. Pas trop. Pas trop, stop, voilà, ici. Essaye, je sais pas si ça marche. Hein. Non, ça marchera pas. Attends, peut-être que j'ai une petite idée. Non, je, je pense Je pense pas non plus. Hein. Non, ça marche pas et on s'en va. Ok. Attends, peut-être qu'on peut aller. allons allez. Non, ça marche pas. Il faudra avec un pouvoir les tuer après, mais je pense que c'est qu'on aura tous les pouvoirs. on va se venir, là, elle nous attend la petite. Non, tu veux dire ta soeur hein Alors pourquoi tu l'appelles la petite en fait C'est ma petite soeur. Euh, ouais. Je ne sais pas en fait, qu'ils sont tous de la même taille. Ah, ok. Euh, euh, eh, Attends, je vais me Là, je peux, là, je peux savoir. je le Allez, on se nie après on se fait une pause. On se hein. Attends, il faut Jojo, c'est ça Je l'appelle Jojo. J'imagine pas. Ah bah si, il faut Jojo, oh là, le pauvre. Il y a un truc à faire avec euh, la euh, je sais pas qui est ce truc en fait. C'est la Non, c'est c'est vous. Qui a une seule épée, c'est la Non, mais il se parle d'un bâton. Il parle d'un bâton. Un bâton, pas d'une épée. C'est mettre où Où Parce que A2, où, donc ça fait ouh Mettre ouh, Ok, donc il faut qu'on aille par où alors Par là par là, j'en suis sûr. Vas-y, vas-y, là. Je trop monte. Regarde s'il n'y a pas des trucs euh, à prendre. Oui, j'ai réussi B. B. B. Hein, hein. c'est trop facile. Par contre, c'est pas très facile. chercher, je sors tout juste de mon robot. Super. Yes. Ah ouais, c'est que ça. En fait, la sortie sorti ton robot Nia. Pour moi, c'est facile. t'as un ça va, bah ouais. Ninjago Yes, je suis pas... Ouais, c'est ouais, Elle est sauvée ou pas ah Ouais, elle est sauvée, mais pas son robot. On faut qu'on aussi ce robot. Ok. Ouais, et après, ça m'arrête. Bon, oh non, je pense qu'on a passé un, chapitre là. T'as utilisé l'arme ultime, Pakou. Je la pause après. L'histoire et la pause. Nous sommes les seuls qui ne t'ont pas haï. Et maintenant, on te hait. Bonjour, médicis. Tu vivant Tu as réveillé Miaoutra. Miaoutra Oui, Miaoutra. Ah, c'est le chat Moi, ah, le genre Miaoutra. C'est lequel il serait toute la vie Moi, je presque toute la vie, presque. L'ultime arme ultime. Où est-ce De l'autre côté de l'île, caché là où seul un véritable maître ninja le trouvera. Ah, il avait l'arme ultime et maintenant il a l'ultime arme ultime. C'est des Non il faut de du courage et beaucoup d'efforts pour oh. devenir un véritable maître oh. ninja. Alors, Mais je sais pas comment on hein. Tout seul. Tiens. Je sais que j'ai laissé tomber Ninjago. Oui, Lloyd a laissé tomber Ninjago. Il faut réparer cette terrible erreur. Faites-nous de vrais ninjas. Nous avons du potentiel. Attends, on fera n'importe quoi. Allons, maître Wu, tu ne peux pas faire ça tout seul. Nous ne sommes pas encore des maîtres ninjas. Mais il faut toujours, toujours regarder les choses différemment. Tu as beaucoup à faire pour regagner la confiance de tes amis. Heureusement, notre voyage sera long. Ah, merci, vous, Merci. Le destin de Ninjago est entre vos mains. Le destin de Ninjago est entre nos mains. Ah, Alors, qu'est-ce qu'on a libéré là Pas grand-chose. Vas-y. Bah, une brique, dorée. Ouais, ça fait 10 sur 220, bravo. 10 Bravo, moi, mais on n'a pas fini, hein. Ah on n'a pas fini, Ah, ah. On a libéré euh, C'est tout Non, je crois pas. Dieu, Dieu. Dieu, Dieu. Dieu, Yeah il est pas mort. c'est Nia normalement. Ah non, elle avait déjà fait avant. Ah Vous avez ah. déverrouillé les armes en acier. Oh yeah Elle euh, à dire qu'on aura deux épées en acier. Ouais, je pense qu'on a les meilleures armes maintenant. Euh, Niveau, on est, on est encore en scorpion piqueur, mais bientôt on va passer au-dessus. Mmh.